بيربونا تاني بعد العلقه الواد كان بيفرمل كل شويه بيغيروا بتوع الاسم حاولوا ان هم يقومونا احنا لهم لا وانا واحنا بتوع الاسم إيه؟ وانا قلنا لهم لا هو محضر واحد ومش هينفع ان احنا نمشي من قعدوا سايبيننا سايبيننا لحد ما جه واحد لابس بدله وشكله من الدوله مع قوه مدنيه مش من الاسم امشوا لا امشوا لا امشوا لا شيلوا جابوا الستات من جابونا من شعرنا كنا قاعدين على الارض شعرنا مسح كده يعني شلالين شلالين شلالين بدات المعركه بقى علقه محترمه محترمه استمرت شويه لحد ما دخلوا عمليه الرحلات وبدأوا بقى جوه عمليه الرحلات بقى يمخمضونا إيه، كل شويه الواد يفرمل فكلنا نقع على بعض ده حصل مثلا 50 مره عمليه الرحلات اه بس احنا كنا فيها 37 واحد كنا هنفطس واحنا جايين بقى كلنا مع بعض كنا آه، هنمشي كنا سابونا اكتر من كده يعني, يعني لا مش اشمعنى هم ضربوا كل الناس هم ضربوا كل الناس كل واحد يعني كل واحد خد نصيبه وبعدين هنا هو ده اللي حصل هنا الضرب ما كانش في الشورى الضرب كان هنا خدونا خطفونا ودخلوا في عمق صحراء مش على الطريق على ال highway وراحوا ناس طالعين شاتمنا برضه عادي جدا ويا ولاد يا ولاد شتيمه يا ولاد يلا وسحل برضه هم بينزلونا حتى اللي كانت جنب الباب هي اللي اتفشخت لان هي اللي اتجابت مش عارفه كانت مين عشان كانت ضلمه يعني اتجابت سحل واتزحلت يعني Gracias. الاكثر اللي جابتكم يعني انت مش مشيت لا ما لهاش طول الوقت شغاله يعني اه اه اه اه القناة دول عليا يعني بشكل واضح وتصرفي معاهم وهاتيهم واحنا في الشورى خليهم يسكتوا احسن لهم لان يعني الظابط اللي انا كنت رحت له من اسبوع اسمه ضرب الاحمر هو اللي مسكني بس هو كان بعد الظهر <laughs> عامل دور هو بصراحه ما قربش كان بيحوش لان هو يعرفني كويس جدا والليل كانوا عارفيني برضه بخش آه، زي حضرتك كنت كويس انا لا ما هو يعني دي مش حاجه سهله حد ربنا كان يعني اوكي بس هم برضه يعني مش شايفين هم مش فارق معاهم هو هو بفرمه حاجه دلوقتي هم بيقتلوا مئات من الناس بلا رادع بجد على العلقه احنا مفيش حد يجي يقول لنا يلا يا ولاد الرزق من هنا فهنمشي مش احنا اهو عارفين بيحاولوا يكسروا ده طبعا في ناس بتتعب والله جماعه بس يعني النهارده كانوا البنات اول ما نزلوا عربيه ترحال عيطوا فيعني الموقف كان صعب عمل حاجه لا آه، الناس حاسه الناس حاسه بالاهانه سكشوال تحرش انا ما حضرتش لكن الناس دي كانت بتقول ان هو مسافرين مجلس الشورى آه، بس طبعا البنات تهز يعني البنات آه، في ناس اول مره تخش عربيه الخلاط في حياتها دول دول زعلوا من جواهم جامد يعني هو مش شبه <laughs> هو مش شبه من كده هو في حصل شبه بالظبط قبل قبل الثوره كام شهر خالد سعيد تخيلت ضربت علقه لوحدي لوحدي تماما تماما تماما تماما تماما واترمت على الفترات برضه الراجل قلت له ايه الراجل اللي جه طلعنا قلت له انت جاي واسطه؟ قلت له انت عايز تطلعنا ليه وتسيب الناس تاني عشان انت معاك واسطه ان احنا نطلع صح قال لي اه في واسطه وغصب عننا واتفضلوا كده كده كده أيوة، أيوة. وقفت لهم فوق كنبه آه، كده في الاسم انا اقوى منك انت متحامي في رجالتك انا هنا مسكوته بس اقوى منك آه، هو قرر يوريكي هو ورجالته آه، هو نفس الشعر ولا بس هم نفس العيله هو اللي طلعوا الاثنين معانا بيعملوا معانا هو بالظبط هو اللي كان نفسين ملك فانا بقول لك انا رايي ان هو عمل نفس المحاضره دي انا اقوى منك السين اثر فين؟ السين قرر انه طيب انا هوريكي انا ورجالتي انا عايز اقول ان هو اثبت اللي انت بتقوليه يعني ان هو قرر الاسلام عليكي الخمسة عشان يضربوا انا نسيت انا نسيت المحاضره دي لا انا فاكرها خالص انا نسيتها خالص يعني انا قبل الضرب وبعد الضرب مش فاكر حاجه في الدوري الكويسه